mẹ lọ Bye-bye. que isso aí? Ah, Abel ah, Abel mainan apa itu Abel mainan apa Ayo mainan apa itu?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

Terus ya. Dadah Bel. Dadah Bel. Dadah. Dadah. Dah.